برف میں ویڈیو ایسے بناتے ہیں دکھا یہ پیچھے آواز نکالتے ہیں ایسے ٹیلی فون بوتھ کا سین آ گیا اسپیس کا سین آ گیا ہاں اسپیس کا سین آ گیا یہ دیکھو اوپر فائر آر ایگزٹ اور دیکھو گاڑی بچ گیا بچ گیا ہم بچ گئے یہ دیکھو پیرس کا سین آ گیا فون کرنے کے لیے کون سا سین گا دیکھتے ہیں دیکھو جن تاؤ بیٹھے ہمارے پچ کے ہم بچ کے جنگل کا سین آ گیا دیکھو یہ دیکھو اندر بیٹھے ہیں اوپر ہنیکا کے فرینڈ ہنیکا کو کتنے پیار سے دیکھ رہی ہے دیکھو نہیں یہ دیکھو میجک شو آ گیا بھائی I, I, I, begin to. I, I, I, I, I begin to.